one, two. Satu percubaan suara satu. Song take one. Kalau suara kau serak ngam. Tak nak nak dia sibuk. Tak pasti. Tak tahu dulu. Tunggu muka orang. senang Itu barang tuh mau asal dari dalam. Ya, dia. Kan. Kan, ya? puan itu. Minum Mau lagi. Aku jangan berapa banyak? Anu gestrik aku oh, Sakit di sini tuh. Gestrik terus. Muntah-muntah aku tadi pagi, gila. Ah, beginilah persiapan Tengok aku pakai songkok macam wala, poster aku geli. Macam-macam karena ada orang. Oh, Eh, dapatlah sedikit uh, untuk membuka juadah untuk majlis hari raya ah. Sri Haji Gulam Haidar Har Hadar. Ah. Uh, mana mana tunjuk mana ini? Ini, ini semua. Oh ini. Ini, semua lah. ini apa airnya semua? Air kita juga. Air. Oh. Simpan di dalam. Oh banyak banyak airnya. Ya. Karen. ingat dah orang baru dia tak sedar baru kalau aku nampak dah buka lah dulu ini nak baru lah cantik Ma, benar benar paksa pakai begitu nak kalau kita guna meja tu kami yang ada anak ni bukan yang bungsu yang bungsu nama mak lawan Catherine. Hmm bawah bawah lepas tu saya ada buat kuih lagi kan tak kemana ada berani go jasian 游戏。 apa ni? Ah ni popia. Ah ni kek ah, apa belau, Ini kertas berita. Oh. Ah. masih IT. Tayo ba din? Awal ko ka. Ang sirap siya

mengumumkan perubahan yang amat berhormat Datuk Kelima Haji Haji Haji Haji Nur bertemu di Sabah. Diri tetamu tetamu hormat yang lain. Oleh itu Majlis Pemerintasi mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyerahkan Warta Rizal Perkampungan bagi Kampung Kawang dan Kampung Beris Papar kepada Yang Berbahagia Tuan Hazlan Haji Jabri Pegawai Daerah Papar dimulai dengan Kampung Kawang. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan bagi kampung Beringis Papar. Tahniah dan sebelum itu majlis persilakan yang bagi Datuk Juri Musitun untuk naik ke atas pentas utama bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dan majlis teruskan lagi dengan cara penyampaian moce. Untuk itu majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan moce bernilai enam ratus ribu ringgit kepada Yang Berbahagia Puan Janet Mahibul Pengetua SM St. Joseph Papar bagi penambahan bangunan sekolah St. Joseph Papar kita berikan tepukan yang gemuruh dan seterusnya sekali lagi mari silakan yang berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan mock yang kedua kepada Yang Berhormat Datuk Joy Luantim untuk pembinaan Dewan Serbaguna Dun Kawang Dun Limau Papar bernilai 2 juta ringgit daripada Kerajaan Negeri Sabah bagi tahun 2022 dan 2023. Tahniah dan majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Yang berhormat Ketua Menteri Sabah di atas upacara penyampaian sebentar tadi Dan uh, sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih malis menyebut ia Berbahagia dan Seri Benda Liu Chow Min Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah untuk menyampaikan cenderahati kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Dan seterusnya Malis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Gulam Khairul Khan Bahadar untuk menyampaikan cenderhati kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya Madis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Gulam Khairul Khan Bahadar untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berhormat Datuk Seri Panglima Sebiah Haji Sabar bin Untung Setusaha Kerja Negeri Sabah Dipersilakan Mari sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu berhormat kita yang amat berhormat Ketua Negeri Sabah dan Dun Majlis mempersilakan yang berhormat Okay, ready? Okay. Okay. SPK. SPK. Bergambar sebentar tadi. Terbang sekawan si burung merbuk batang yang Satu lagi. Satu lagi. Pemenangnya Muhammad Farhan bin Yunus. Muhammad Farhan bin Yunus. Muhammad Farhan bin Yunus. Ada? Ada? macam disuruh balik tahu. Kalau ada angkat tangan dan angkat maju tangan ya, boleh jawab pun boleh angkat tangan. Uh, Muhammad Farhan bin Yunus. Muhammad Bin handsome nih, ah, mungkin banyak peminat nih. Hah? Ah, tidak boleh wakil ah, tuh. Tidak, tidak boleh. Wakil. Ya maaf ya, wakil tidak diterima. Ada Mon Ho. Kalau ada angkat tangan dan datang ke depan ya. Asing kan? Asing. Satu, dua, tiga, sembilan. Yang di belakang sekali itu. Kita punya tak? Dia punya nama. Oh, dia punya nama. Satu, dua. Satu, dua. Berapa? Berapa? Ah, betul betul. Okey betul. Satu dua tiga sembilan. Ayah. Ah, rezeki. Mama dapat. Anakku Anak dapat. dapat. Tahniah ya, rezeki. Okey. Aku titipkan. Okey kita persilakan. Mas Muda. Mas Muda. this